dapat penghargaan emak, dapat penghargaan kuya, hanya hai tak bek hai tak nubu. Dek tingkai yun lemo nubu kayu. Ini kata, hati kata, hanya. Yang kata kenapa? Kau tak pun liat lemo nubu. mulia mah. Ha, ha titi yo jalo lu. Ha ayo. Sa taat ke dalam kumak dia dengan taat ke eh? Taat ke yang nak demo taat ke yang nak kami taat ke demo. Kumak ke dan tim dah. Ha, dah tim mulia mah, dia mulia demo. Bek dua, bek dua sakrib. Sakrib. Kepi-kepi bahawa semua ini Anda ini dia pihak nyai tidak tak nak Nyai ting yang bertepuk yang, yang Makhluk yang kalian nak nak Ya Allah Yang musuh Musuh yang berat tak tahap Kalau tanya menghajar patih Terasa gaya tadi Tahu ni patih Hi Hi Ni yakin ni yang apa Harun tidur, dia yakin ini yang kok? Yakin. Ini berarti? Ya, benar kok. Menyo yakin, yakin. Ini berarti, ya anak kok. Ingat saja yang orang yakin, haiwan itu orang kata. Katanya Allah, ke Allah yakin, kok kok anak ini? Berarti, ha. yakin, yakin, berarti. Hah, Ya. Kenapa yakin dia? Dia kata yang betul. Ha? Ila mau ni. Pernah tu memang. Hanya betul ni. Bila hanya betul ni. Lembut di kamar. Bertanya yang kata kenal bawa kalah ke surga dengan murabah dia tu nah. Kan? Hai syurga dan neraka tu kala. Galak biru. Buat ada roh ni yang buat hari juga. Gak hak boleh ni. Yang dia buat anya manaftimu ala afwaihim wa dukan limuna aidihim wa tajadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Yang rumah apa nak hak yang tiga dah tanggal dia dah pungut ngon berubah oleh meninggal. Ya. Almarhum dan almarhumah yang kanu ni ba Allah Taala kanya kanya belum ibadah. Ya, tak pun kau naik kudu ni siapa? Ini mayang jangan ni tuan. Itanya tak dia kanya kanya kanya ibadahnya. Kanya hanya orang taat, burung taun dengan guna. Mana? Mana ada pun pun Hingga ada kamu ada pun dengan pun pun. Mula kaya Allah Ta'ala api kamu tantang dengan punya dia dah. Ha. Mana penting kanya yang bawa rupanya dengan Allahumma inkana muhsinan fadid fi ihsanihi. Ya Allah, inkana tilu dengan fazib biasanihi tamah-tamah ya Allah tuan wa in kana musiat menyodinya udah bagi pada zaman anhu balik ya Allah Nasar ke sana dia Nya naji nya orang bro Nasar ke anak ke anak ke tentu ala ni udah yang layak Nya pura-pura kepala itu Ikut Tuhan dia kamu tunggu nyom bunga, tanya nyom doa, udah ni istri belakum, laki kaya la nyom Allah terima. Oh, dah bangun di kampung, mendek ke pau deh. Nah, ni ada pergi, ada apa ya, Mak? Kan lagi ni. Mungkin dia kaitannya ni kak, bangga heran, khabala anak. Hai, Pak Abah, wala berdua, tapi Pak Abah, Menyobak buat indah aku Kulku neraka Bak bubur cinta kecurugan mereka. Menyang bapa cinta kecur, cinta kecurugan. Katanya kau ini yang jagainya, katanya kau keluarkan jagainya. Buka. Kata berkuil lagi yang mukul. dunia menyolam dunia hai ti je pa jangan dia tu ni lang surga dunia ti ya cuma menyolam dunia hau yo ha yang kerja nyo yang nong pegah nyo nyo pegah kali tua kan dengar ke arah nyo nutreh kupingat tiga dulu dulu nyo dua gua tu pingat nyon dia pingat nyon pe wago hon hon pingat ada mana he gadan kan urangnya dipingat dengan dua-dua hana mate ya nya dipingat tiga tu padan dipingat wate kena datang mbo nyawa kapo barara barara gukul dia urian pun nyawa pun nukun hai jepa nukun hai apa nukun hai apa nukun hai apa La ilaha illallah Mumpah Mumpah pun La ilaha illallah Dengar mana bicara ni Dah sama dengan tanah Dia mulai dihisap Tak mau mencoba Tanpa hisap Mak Ibn Qabul gumentok akhirul kalam la ilaha illallah gumentok pun mandu man Dia hain betul lah. Dia pegang tak jadi darah Memang ada baju kau jadi darah Eh, eh, pengihnya punya rumah Haa Nak kena abon lon tengkur je Haa, tak tegak Nak ada lebu Lebu yang kau mahir yang mar parang yang mar ba apa pula. Let bui pengaruh dalam tuan ba kamu jika jika jika pada ilmu. Bu di tamang bui dah apa pula. Wate di tubit anak bui nak kuno lehabo. Di kalan di kuat pula. Di kalan sampai muri yang sampai mung sampai munun ulun kagudang lebih mampalan. Di klik anak bui di poh poh dah. Cuma apa nak pun ikut dalam bui buat. Iya, itu mati. Di poh poh pohon. Ternyata buinya di taman nangka poh mati sih. Tapi golam gunung parang kawat. Kawai kri. Nah, nukri kri ni nanti ada bui. Ni mesti dia lima bui tu. Baru lama bui. Ngah ngah ngah ngah. Jadi, apa bui? Hanya mana mai? dingin ayu dah ko kuda dilu samping lumai dilu samping lah para na karo muri hana kuda hita mangan kuda kuda ni rumah lumai kha kuda dia rumah para kha kuda mate mu eh gitu kuda ni mau tunggu nunggu si kurung kurung si kurung kurung ada hanjir sama aku ibe ibe kanu golem sampai kawai kawai menge mengeluh apakah gubi mengeluh sakit kena mati atau kalau mati awal sakit karena sakitnya nebegah oleh Rasulullah yang mana bak tubuh yang dik penyakit tidak tak kebalikan yang mana lagi? Nenek pindah kejahatan di Allah Ta'ala Nenek ganda kejahatan dengan kebaikan Nabi itu buat kedanya masa Lagi, yang kerja ada lagi baik mumpai ha. Ah, Cuma lagi, hai betul Yang mumpai-mumpai, urut bangai eh, Mana bangai itu? Mereka sakit, ada yang pepek boleh Haa? Bila hang boleh pun cik pay dah kata. Kan? Lihat, oh kono, oh kono anak kata kat kenyang apa ni? Yang tak tahu oh kono yang boleh. Mio opo yo tahu. Karena tahu dia. Mio hoi lain. Yang kini dari harap. Minyak mana lagi? Kui ingat kali tua minyak mana? Ya. Kui ingat tiga tu betul betul apa jangan ada kamu bungkoh lepu dengan Nian nang patik, nang nang patik pun nang tutup mereka. Geduk. Kaya? La ilaha illallah wahdahu la jarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Lubuh nan tali. Nah tadi ki pak rem. Nah lah. Nangkal nah hal mereka. Nangkal. Nyan nyan nyan nyan. Bet bawa kan? Yang pingat dulu. Munyonya main dia lah. anjing dulu. Kalau berdua boleh, berdua yang ilmu dia ada usul. Wa inna tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah ni umat kata oleh Allah Ta'ala ujurakum yaumal qiyamah genuk jok hati kerja hati udik pajan cok roh kiyah dan fikir umat dek dia yang itu hampir sampai tahu umat dek sampai tahu sama itu umat dek niat mati yang tak kenal jilo-jilo dulu Eh, boleh dia kena dua-dua. Tak kena dua-dua orang oh. dah pengumpeng kan. Wadah itu, wadai itu, wadah itu, wadah itu, wadah itu, wadah itu, wadah itu, wadah itu, Nyan, puatan mah, puatan kebaikan, cok kebaikan, tamu kejahatan, cok kejahat, cok kejahatan ujurakum yaumar qiyamah faman duhdiha anin nar sawa yang iklipah dawa daripada api neraka fakat faz ni saya berpuk ke mana eh tak kelipah dawa baik kena api neraka mampu fakat faz merupuk ke mana nyan dupingat kanya dupingat juga tu Faidah ja'aka malakani muakkalani Tiga satu sepuluh bahagian dua dua malaikat yang malaikat yang puji. kalum min farkin lah makhluk daripada makhluk Allah Taala. Gedanya pada mana? Nuzul ber tiba nuzul birisan fasih wa yaqadin sahih. Nujawab hai para mula. Nujawab hai jumpu syafi'i. Kiban jawab binisan fasih dengan lidah yang cukup tak apa. Baik mungkin eh membaju. Yang ban buku tu agama walaupun tembon juk dekat hang kube. Kami tu. Dan mereka ada punya mampu. Ayuh tengah yang mampu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Nyanpo, mari ke bilisan yang fasih dengan lidah yang kuat sama saya. orang sahih dengan akidah, dengan etikur, dengan keyakinan, keyakinan dah, keyakinan yang kau kurna oleh budaya budaya, yang kau kurna oleh kuat waktu, yang lagi yang menang buat ber. Hei, aduh, Ya ke? Ya ke? Ulah dia buku ini. Munan bak, munan bak. Kalau aku orang yang lupa lu. Ngepet pun. Mandung kawas. Buka. Teman pergi mandi ni yang teman. Yusihu fi kulli aidin. Ya apa? Mau beli ini berat. Nyoro-nyoro beli ini fi kulli aidin ba tiap ayat aid ba tiap-tiap urora nyom lai guna di tepi pajar pun kai beli ini iblis ba rumah nyamu iblis ba rumah je atar atar rumah rak naik eh. <laughs> ni kan dia dengar ha Kamu dapat binatang darat, binatang laut, apa bagi binatang yang nadi di buah. Yang nadi enggak, yang kata dia lagi yang bikin ini, yang bikin yang berki, lemo tu. Menyemenan jeng pada tu, ya jeng tu dia tu dia tu manusia, dia tu manusia, lelah manusia, lemo. Tapi bagi jeng Tanya, dari kita Siapa bagi jumlah manusia Menyamanan, tidak ada manusia Tidak ada Tanya lagi dekat Ya Ya, kita lah. Ingat gaya Dengan apa orang yang pergi mah Bagai karitik mendung Faya jatami'u ahlah Faya jatami'u ahlahu indahu Maka menghimpunlah ahli-ahlinya gen mandum yang berkabung berte anu-anu gen kapa mandum kanya indahu di sisinya di sisinya raja adik jadi tegi raja mandumah berkabung anu-anu gen juga jujur gen mandum ya ada dia kurikun dia jujur-jujur gen mandum banyak puluna maka dikun dia banyak mandum mbak kau ikun mbak kau nah mbak kau ya sayyidina hai raja amal hai pangunia Man al-tabaka Tawayang kudu jodron sampai non hujud marah sampai jodku nukki kebiraya tuh pokok Faya kudu makanya kudu jen La kaya ahan hidro Walakin Allah ta'ala Menyamanan bahwa laki yang terang bahwa Allah ta'ala Kan apa pada lihat di umat Ya Allah, dulu kebik-kebik kalau berampun oleh Allah Allah danonyo ke Bandung tu umat Muhammad fi hati dia barwani. Fi nadosa ka bin nuqam. Nadosa nyolam. Maka rohnan banyo uraya fi kita. Wa ta'lam ka hoki fa alaikum yumnan bakin ma fa alaikum an tajaluhum bil ladza. Menyangka ka pun dosa abet boleh leh dia. Menyamanan buah Nujak agama mandung Meyak pula lewahnya Mujak pula tumpu kacau di mandung Ya mbak Supaya aku juga Mak lalai awaknya dengan kelazatan Kelazat Kelazat Yang dua orang tu Yang kudik ini pada kemahian Jangan sama Nyan bayu dia Jangan pak anak pula bayu Jeng Bayu dia Jeng Bayu dia Jeng Yang dunia j. Yang memang perintahnya api J. Dia mendapat dengan satu yang akan ini Dia menjiarkan dan dapat orang yang akan Yang kecil mudah-mudahan Yang boyu, sehari Siapa? Yang akan apa sahaja dengan mereka Yang akan ibadah kalau pun dosa Maka tak sabuh daripada ampun dosa Bahawa yang urung dia jauh makan Nabi Pun dia boleh Nabi Kon Kun kaliyadin wala kalau tunen, Guna kata anak pengah Kulih hari lagi dua daro Wala takun kaludunin Bekna kata lagi dua gini Jarau yang jarau non menuji lo Nyawi yang mana Saling mumpok tapi Saling musyawarah tapi Saling damai tapi Tapi tapi di mujur hajar Seandainya jarau yang dengan jarau non Mbak Uwanya Karena mufaka beserta jarak dua hari mandu tumbuh kanyo hantro penolong jero yakin yakin Bagaimana? untuk hmm. hasil musyawarah jarawi dan jarawu maka untuk apa kajaya karena muwafakat jarawi dan jarawu yang satu penolong naik kalau bu naik kalau yang kala buang empat pada buku pakam empat pada buku bunga bunga gara-gara jarau ia dengan jarau unun hana di mupake punya di mupake jarau ia dengan jarau unun matahoh rumah dua di jarau unun di tiap rumah di jarau ia di mat kosmos tanya masalah apa ya di capung di teh kenal yang mat huya yang teh unun yang ramah huya yang mat kan macam-macam rumah sehingga kakwe yang tak patah hasil musyawarah huya man'u naimu pakai yang rawa ha? hana jarawa hana yang pakai hati hana yang pakai ma hana yang pakai anu hana ikan yang pakai ma pakai anu bungeh ma ka bungeh kanu bungeh kuya ka bungeh kanu bungeh kanu anak gua ima Sabar, kena-kena. Anak jarak masyarakat apa tak boleh lebih luar. Ya. Nak pegang anak Nabi pun nak kata anak ibu ada robek nak kata anak ibu ada minyum. Kibar minyum. Gununyum yang gununyum nun. Mulai balai Hingga tahu apa Allah Ta'ala anak pernah bungkuk luar. Ini berarti. Ini yang kan. Ini gunung lun manuhi orangnya ini rumah kebuktian. Ini mahadis syahur raya ada. Itu kan. Iya. Budak hatanya yang kak. Akal kada kurang minum berok ya. Ulunya kagak nak kai ya. Nah, bibro ni. Kanya man dua han ba. Jadi yang mana dia mana? Ni kan bukan anak jara oleh oleh Allah Taala lima tu. Balik ni anjara apa? Lima. Man lima ni mana mau? Nubgah pula. Dia nak mau bawa yang lima ni tapi hendak karu. Kita nyolai ada mau tak karu. Yang kan mau mimpi mau pura-pura. Ya, nak kata nak. Dikulai jalan Allah. Bina kah mandum malimah nu. Yang habis raya. Raya panjang buho tungan lu. Ya. Tidak menentu kuah mayang. Ha? Panjang jalan waktu. Nama dawa warai. Hana. Kenyo. Kak. Wate kali kerumunan bagi bumi dan kak. Awak tahu sampai Kata tu kuninya ya. Ha itu yang berhak pandu juga. Berhak pandu juga tapi non cukup kuria ketimbang daripada kah orang. Ditanya oleh dan jeropan kuria nak dah. Ha. Bimayan benar wa tadakun asyhadu an la ilaha illallah. Ubalun payahnya asyhadu an la ilaha illallah. Menyalun idra lun butuh hanatunat punya call back. Oh, nyanyi orang tua kenapa dia pun? Hai, mampu akan doa. Temanya nyan nyan yang habis layu, buka tahu pun. Mandu mandu, dan kerjanya alun cok aje, mek aje, cok aje, mek aje. Berita aje, nanya layu. Nanti aku cok aje, mek aje. Nyana. Oh, ini yang dia, ini yang dia. Ini menandu lebih mulia di Makkah. Kak, di tuh dari mana ha. Lur walaupun kau pegah lumuh tapi lur yang betul di belakang. Manusia yang nanti ni lah. pun makhluk bila? Nyoh nak tinggi lu. Kerana raya nanti nak buka raya seperti ni masih. Jadi kira nak buka kan kau ini raya. Bukan halung bimbo mana jauh, kan nanti. Pak Tuh, Pak Jaroma, ha? Jaroma ni Hingga minta anu kata dia kata nyo pegon mungkin putuk ada orang manis pun. Kanyo, tuan betul anak kata mu lawi nyo model raya. Kata <laughs> dia nyo miyo surah nyo ho ho ho biru tang ho. Kata kata bulu ka. Kata miyo miyo di kalon yang raya raya kata nyo nak biru tentang miyo kira-kira di ubu kata nyo kau nak biru. nak biru mbak kata. Nyo. Ni ada buat ngorong ni. Cuma yang paling maju kan apa tadi? Mbak Amerika. Ngambui kan yang yang nana pengikat ikat non suwa non tuha nyo. Nyo nyo ko. Nyen pape tuha pake ko ha, pake tuha dolfa. Dolfa ku mi ada ku ni ngi menan pake ku dolfa pake tuha mana menunggu babah Dorbah bakaran kamu La pajuri Berlulah hukum pakai nyamu Di nyamu dan lo nyamu Pada harum itu sawah um. Apa? Nyanda ada penjelasan untuk kan ah kalam dalam bani juga bagi hukum nama apabila tajuk barangnya tatut menapui dilek mengkleh mu mengkleh dimaga mengkleh mu mengkleh mengkleh yang dalam taho mandum wadah taho tabuh nan kuasa kuasanya hukum pada hukum emas cuma tidak kaya banyak pelik ya bahkan balik anak ini. anak ayam buka kaya punya kena buka dosa bu buka kaya dosa bu dosa bu dosa bu nyanyi yang pakai HP mungkin kota hancur dan buah nikah HP <laughs> ah, Kau nak kena aku tonton yang tu aku you. Ah yang ada yang tu kena hidup dengan baik. nhân là mà thấy nyam la kema gepur ma the pro nyam la thau le nyam ja la re nyam la re kai le kai tha la e e itu này have it Yang kaya, yang dikul le jalan mana, le jalan mana kemudian di dikun minya menali nyawa ada api karena kalau lun panel daripada kana tetapi hidupnya lebih muli Pak Mulia bina kot-kot yang dikunyok lalu nyancar. lagi dik dan dia baik boleh kan kan namanya kita nyancak nah nombor dah ucap yang aneh dia pakai lun kebak urung bangang urung bangang urung cara urung pakai ini rumpel, jadi jadi payah lo. Nah bukan ekor, bukan paspor payah. Payah lo. Tiga apa pada pakai jengka, ana dan kecuali kubur KDP mandu nanti. Yang lo mesti kena sih. Nang dia di tu ay lon mesti ada halu halu di hati kita lon yang lebih mulia di nakam. Kahnya ini kolon mandu. Manakala murid menumpuk dengan budaya bawahan merubah dengan atasan prajurit merubah dengan komandan akulah yang di depannya merubah oleh assalamualaikum lain kami menyebut itu itu beliau juga beliau merubah menanti prajurit yang komandan siapa juga aku di depan belum pernah yang kanan dulu dalam anak aku. Maka lubuh nanti tanya apa kau guna alim. Bahwa Allah ada guna alimun. Mana alimun dengan alim beda. Menyo alim pun jadi. Alimun hana pernah jadi. Nisbah dengan Allah. Menyemenar rumah lembek umur. Kurayun. kerja ini. Menyamar ni apa yang dia balik? Tunggu kan tunggu, hana leh tunggu. Pajak nak kau dorang tunggu. Ada berempat, tanya yang kau tunggu. Ya. Kuci yang kuci, enak eh, kuci. Kuci yang kuci, hana kuci. Jaman yang jaman, hana jaman. Bupati yang bupati, hana bupati. Pajak nak kau dorang tunggu bupati ini. Tengok berempat kan jaman. Dia kering jadi bupati aja dah. Ngan bupati,

Lepas tu, minit dia tanya kau tak duduk tu hukum jawab macam tu. Kau yang pun kuih muka tino, nak apa dia tahu? Dunia mungkin kita nak tanya, rap kan? Ya. Yang dia yang nampak tempuh dengan tempuh mana? Hana mana mana? Hana teridam. Baulung alimnya makala kana ilmiah. Hana idam sifat takah. Takah bu. Tanya. Tanya saling rangkul ling danyo ulun jahil ulun jahil yang kedua tempat tak tajok manfaat dia kita lam kawannya na kaya na ulun gatin hai ulun kaya ulun gatin yang nak lam kawannya tempat di matok ron Rakyat yang kena tunung ni orang kaya, mandu-mandu mendak mau kasih. Hanya ada kerjaan ni. Ik, ik, ik, dah ya kan yang lama aku bikin dia tak kadang itu yang kau yang bahan banyak kaya hai di nyaman buah pasti cok mamah mbak ulung dah mbak ulung ngerti yang hingga anak sayur kerja mbak ulung ngerti yang hasil kerja yang mana yang bener deku oleh doa kaya tu ik martabat doa kaya kara-kara anak kamu kasih kamu kasih punya menang ngondrawan benar berlebih nak mulia kamu ni dor. Kebun mulia kamu ni dor. Karena kamu orang tua Marta, Marta bang. Nampok mulang kaya. Nampok. BNDE lo panna tapo ribu lapan puluh meja kamu. Nampak mulang kaya. Tiada mana orang tua mulia ni. Kak, lo nampak tak? Hitun yang kau ribut Kenan bagi aku kebahlan Berikutlah pun Menyapa Walid Mahar Aku bahar Yang Yang tanya Mereka Yang tanya dengan Mbak Pimpinan Kau sama Watai lon kubir di rumah Hadiku di gen Jat Beranam di gen daya Baca batai lon ku Loh Loh iya iya tapi Iya dari kubu Bila panah ni Iya kena nanti Iya yang kau nanti Bajet kalau nombor dia baca peluang Demam yang benar ia nanti yang di bandara Tawon, tawon, oh, dia tak cok pada ada orang mungkin ni Ingat tu kekauan Lundang dan ubah tengah dalam kerana awal itu Lung gede berada lundip dan bui dah Kita ni yang melawak pandang Pernah tengok sampai itu, dia putih dengan narida, fikir kat tengah Tuanan lu lu kalau lu mana? Itu ditanya lu. Lah. Ada yang fikir tu kenapa? Pada haji <laughs> nak kata ini. Tuanan lu lu kalau lu mana? Makna haji ku guna dekoi ro lu kalau lu mana? Lu betul ro nak pro kena balu nak kumelek bek ipo ia dah payah kok mana lu. Kalau mana mau ya tunggu di rumah. Hantar mana dia? <laughs> Yang dia itu yang nana mato, yang nana honda, waten aja apa lah. Ia mempadon hok jala, nau nai jangan sini. Yang dia honda macam yuna, imana kau kuyanya? Tahu lah dah yang naik yang dia kamu pasti ada. Emo, nara dah, lupa ya? Dah. <laughs> Menyamunan kita Bunda tepu ke kamu kaki yang toke Dorang kaya toke Kita sama-sama toke Nyapakan kita nyo kaki yang gue lanya oleh bunda kaya Kita nyo bangai Bek bangai lo kaki yang kanannya Kita yang miskin-miskin sebagai toke Tak toke, toke tenaga Ngecidot tenaga Mengakan Allah pakar kita. Guna EU nak kun gejak balong dulu dengan EU hai tunggu tunggu bulan nak ada mun dengan EU ha dulu dulu gejak balik ha batau ke baik ba baruan mahaja urang ha urang ni menyamana urang kaya menurun batin busabal kapal tu kapal gas urang tegal urang mah rayo Moyu murah juga, gara-gara nak urut lima. Minyak tapi-tapi juga, angkor berdegar. Udah jarang dengan orang mangai lagi habak nu amatur. Menyamanan bujrok babantung ba ruanyo supaya god lam desa bi penghargaan lagi penghargaan ya. insya Allah lam kampung. God. Cuma lagi tanya pimpin bagi mengkara kacu. Maka mengkara ka Maka oleh karenanya mengusi ilun mandu. Pesan nyawa si siga sampu kutanya akan tahu Ya Allah. Uranya kena cuba. Urang si kita nyawa ban-bandung buta yakin dan kita nyawa nyam tempat tak tebit. Nikmat yang abe raya nanti ke Allah. Ialah nikmat lahir. Nyamak pun nak sebatin. Ayah pun nak sebatin. Manan buta cepu oleh kita nyawa buta buka tuha orangnya. Manyan budak kubang ini bawa nyawa Manyan budak air tidak tahu Nyan bak budak nyawa anu Satu-satunya hanya yang raya selain daripada Kurung si Gepoh penghargaan anu cukup raya Hai kurung si ilun Mak budak nyawa Ayah budak nyawa jubah penghargaan kepada katanya jasa katanya kepada mak itu halus kata ketimbang daripada jasa mak kepada katanya hai Urangnya lelaki apa ada nama Bandung lu yang berkahnya lelaki yang masih Dabuh penghargaan kuma Dabuh penghargaan kuya Hanu hai tak Bek hai tak Dèm ti gai yon le moun bo ga yon. Yang hati tanya kiri, yang tahu tanya mah, penghargaan dengan untuk tanya bagi mudah yang lumo. Seandainya tabuh penghargaan kuma, tabuh penghargaan kepada ayah. Beb tak harga lumo, bungo kita yang jut mulia. Nampak tak? Yang kata kena kau tak mulia lumo mah. Hah? Mulia mah? Kau, kau macam tengok jalur Tak payu. So, taat ke dengan taat ke rumah. Ha? Taat Yang nak rumah, taat ke Yang nak kami, taat ke rumah. Kemah ke hantim dah. Hantim mulia mah, dia mulia rumah. Yang kita dengar kata penuh như vấn đề lần bố chân đó không đọc được Dạ, nhớ đến đó mà yêu cú luôn này <laughs> Anh không nói con đâu, không đi, Cũng đã mất đâu Dạ Nhớ lên, đó Thả bỏ nó mua, nắp la la, nó mua cam, đừng cú bà đếp Đã cho bốn đồ ăn thì thôi À, này em ra mua nào Lùi ra Tambah lima tambah dalam Adik dah jaga dengan tu Adik dah Lima mental tu Merebut kain lima mental ada jaga apa kain Itu nak darah belum ha, Kaju Dengar kau Bila bingkah kau tu Tidun tak darah lima Tak jaga keuntungan lima mental Dua tahun tak darah lima Tak jaga keuntungan lima mental Kenapa? Tidun Quran mujib kahar. Lung dalam mohai ke puasa. Mian nulca ba manfaat ba lur lur bi manfaat lur bi peng dengan dua mulika. Dengan cara pet payah pelara nyonya ni dikelilu. Dalam negara lu punya syarat yang pertama eh nombor pada tahun dua tahun mahal lebih baik. Ni yang mana lagi luar? Hanya dia tahu ke? Tak. Ya. ya. hai. Kak. Kaya. Kemudian yang kedua. Ikut ilmu lah. Ia lalu Nabi selama dua tahun. Yang kedua umpunur Nabi Islamakutun yang kebut tempat lain juga yang kelima ubah jamak tu eh bro dia dah ada ah. dia ada nak ah. ulanya sakit jangan tambah anu anu ke Kau hampir lemah leka ulanya sakit jangan tambah anu hai anu jangan boleh berhormat leka Uranya sakit kebesan manung hayanung tapi iya reka Tana putih mama yang katro kuno Sekadar si pun tak boh eh Tak nung piumu Tak pelakon tak bimu Tak kumana tu Si pun korang si dia ya Haji bayar Tak cibayang pada minum di bawah dia anak mengatakan anak-anak Wartanya di Mekawai lagi yang megang barau di luar apa katanya wah hanya diplomai di tengah kita dia hanya diplomai di kita orang hanya diplomai sama hukum yang pada hal Tanya Pak Kanuri Pak Rumah ni Jimmy kuih dua apa Ji di rumah dua hantar tak baju aku tahu Tak duduk dalam kerja ni je ya. Eh Pak kue yang penuh bihim ni Bedu Tanya ha, Kuluk mana ni ha Hati penuh bihim hati mereka ni Bata teh pun jantung ha Anda balik Pak Kan Pak Kan Tentang Pak Kan Ia kulubi Kulubihim Kenapa? kebunan kau jantung ha ha iya bayang kau mati ya gedeng dia gedeng ni mah tanya dia han tengok tu eh han tengok menyang tanya kalam tengok jamuk baik tengok kap tengok sabah kalam mitaliti baje dawa mahanu dawa baje anak kuraya bukan dawa mana kana kamu mahana lehi ku mata rata hani hana tahu hati kata pakiku mutemia tetapi mana-mana tahu dan nyoba Allah pun, hana di kanan di mata ji di baju mangan mangat pun rumah gedanya bukan kata wa kata kun hayal lor ngil ne kata aku lor yang tajuk harta yang lor yang ayano kesengsaraan lon berlenon demi manfaat kepada kata ano menyamnan biyanu bantuan kelon baju nyanggut kulit arwah bu Kurangnya mana kamu nandung menjadi anak kamu apa? Bak bulu cilon. Lagi tajak bak warung kopi. Lagi tadu bak kafe. Meja ni baju ni, meja ni baju martabak, meja ni meja ni mandung penuh penuh penuh dengan hidangan. Bak meja kita dua tapu hana hana peg, dahu hati. Menantu hati urung si kedanya. Yang kanwa ni ke ya Allah, urung nak intro hidangan mengkabohnya kepada kepada banyak. Urung si kedanya hana tak tapu. Maka pesanmu mbak royang yang mendahul fi wah yang tahu fi Wah jom nak yang mahu fi jom buat alat urun fi di urun fi tanya oleh Uthmano tanya jom nak lah yang mahu nyong ada cawan ma ada cahaya dah ada belum patah jalan mana kawan nyong nak nak nak mau kau menanku kawin yo. Ada jangan mah, ada jangan kuda lagi orang bertanya apa. Nyata tanya buah dari dunia. Iban, mengada ufaran mah dari dunia mah, ada ufaran kuda yang umum yang kuda. Baik lagi orang bertanya lo, orang bertanya lo apa yang dulu. Yo, ada mana jangan. Nah, kita ada. Ya. Aciman anwalah timur timat jalan orang fi menora baik mari sangat kapung jero mari sang orang fi kapan bukan temunya Si brok brok, hak mah mah maka untuk kurangkan bertanya mana wanita yang nak orang fi mendam ya orang fi yang hanya le orang fi ya bukan kepala kau taruh hakang nak kau tiup roh mah Moyo mate urinam de urinam kunu kunu kunonyo Harum tiong be suka Bagi ini, wow, wanya kam dapat tu rumah mudi Nyaman Gun pak nak kau masing-masing Hayabu tiga Hayabu tina Sapa yang nukun nukun Menurut nanya nukun masing-masing nebungah ah daufalun cukup lo daufalun rawana nujud lo kepada rawana layak pulun mandrawana lo perintah di lo rawana yang hak rawana han mampu lo nyok rawana dia tuh kesalahan lo nebungah ah daufalun mana eh amalan lo le Allah pak roh yang beri kepada ma ma berbayar mana beli mana terima benda ibadah ini yang kesalahan gurinya Mayona ulina we hande mahar chala gana. Nyan tapi budi mayona ma guru mate Allah taala. Hari umbe apa hari umbe juga. Walaupun sek dengan ibadah, sek hati sek dan sebagainya. Maka orang syukur kepada Kesimpulan Pak Wali, menyamanan bagi saling mudik benda ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan dan jauh-jauh dengan Muhammad Mendung dan dua bak posisi terwadu dan tuni terayu terhubu terhadawa terhadun tapi siapa makronya dulu di sahabat apa ada tangga-tangga namun God yang kau pakai Hormat kita mahu wilayah Pak atau tamang ba ada di kun ba ada pugah maka be kamu go bekada dua mate ma mate ya ka ubut mentau ba wadenya bena hata iku abe dia adu bukan dulu nyai dah jeda kata ko Menyo hancur, di kamar adun lagi di dalam hanje kamar ada ya adun pugah maka kahaduan raja nada wago uroje kapu timang cukup he kapu tikula kapu bur hana wajar kah kaya mahdi sahabaji menyoji hanya baik saja kena dua pun bijak tur satu uronya huruf apa belaka demi menutup kemenangan pakon nanti dia ada walon maklon karena ada wanyan hana dituri lor nadun Seandainya dicuri rezeki lur adul, suruh di lebih awal jak balun. Jak ditanya apa ni? Maka doa ah di Nabi, Allahumma ihdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah yang aku yang mana Nukudunya oleh dia mana Kawam lun Umat lun Fahinya um Kerana bawa sungguh Kawamnya La yang lamun Hana ditiru Hana ditiru Menyamunan kurwanya Mundur ada wa silangka Mundur adun silangka mundur-mundur demi tercapai kebaji ah. kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nabi kepada kedani Bandung bahagia hidup dalam dunia dan bahagia hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyemenang lun tua lagi maaf berita ha kadang kadri batu citre kemudian ganari lun gasa batu nyok lun ko. Lun pegah profil di minit kita. Lung rung kena hati Lahir lung macam hati yang Mana ada hati yang pasti Buat kudung si lung Gopogor mu macam hati yang pasti Kerana ada hati Cuma pas lahir ni Pak rumahnya Bukan ada hati yang Cuma saya aku Buat aku Ia dah aku Aku mungkin Cukup saya Mereka mengadik Kita Nyah oh, nak lupa dia Haa Haa ya. Menyokong dengan yang hantu semua pokok Raya menunggu ialah Maka mudut tulun batu Menyokong nak dalam buka batu Bawaan tempat Bawaan tempat Pakar raya Lo fikir Dunia bina bina ke Wadah daku di antara Lamburuknya Hantu buku Raya buku batu Habis-habis bawaan tak nyok ori men. Baklong pi ori, baron pi ori. Maka dia pih kesalahannya. Lun tua lagi mah. Untung nari ayo babun dua orang. God nari gay. Seandainya kau dia lupa pun kadang tiba-tiba nabi Tuhan. Maka dia sih kesalahannya. Layu su mengingung perasaan manusia lun lun tua lagi mah. Baikkan rumah. Ya. Hadamullah wa ya iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي